Clean Code yani temiz kod yazma sanatı kursuma hoş geldiniz. Ben Engin Demiro. MCT, PMP ve ITIL sertifikasyonlarına sahibim. LinkedIn'de Engin Demiro adresiyle iletişim kurabilirsiniz. Clean Code yani temiz kod yazma sanatı kursuyla beraber sürdürülebilir programlamayı, okunabilir programlamayı nasıl yapacağınız konusunda ciddi bir fikir sahibi olacaksınız bol örneklerle süslediğim bu kursumda şu konuları öğreneceksiniz. İsimlendirme kuralları nedir? Bu kurallar neden hayati seviyede önemlidir? İsimlendirmeleri Türkçe yaparsam ne olur? Veya İngilizce yaparsam ne olur? Kod smell yani kötü kod nedir? Refactoring nasıl yapılır ve nedir? Technical debt yani teknik borçlanma nedir? Kötü kodu encapsulation ile nasıl refaktör ederim? İş kuralı yani business logic nedir? Validasyon nedir? Bunlara bakış açımı nasıl değiştiririm? Referans tipinin nimetleriyle sürdürülebilir yazılım nasıl yapılır? Intentional, Türkçe'ye niyet güdümlü olarak çeviriyorum. Intentional programming nedir? Bununla refactoring nasıl yapılır? Code review yani kodların gözden geçirilmesi nedir? kötü yazılmış bir kodu nasıl okurum? Kötü yazılmış bir kodu nasıl refaktör ederim? Katmanlı yapılara refactoring nasıl yapılır? Çıplak klas kalmasın ne demek? Bunu nasıl uygularım? Çok sık yapılan if suistimali nedir? Bunu nasıl engellerim? Yorum satırlarından kurtulup doğru bir dokümantasyona nasıl giderim? IOC yani Inversion of Control ile çevik sistem manipülasyonlarını nasıl yaparım? İşte bu konuları ve daha fazlasını bu kursta göreceksiniz.